tumelala tumelala usiku saa sita tukasikia watu wanaongea akaniamsha akaniambia hapa tunakuja kukamatwa nikaambia kwa tunafanyeni yule mama sasa kashashtuka mle ndani anawasiliana nao wanakuja pale sasa kwenye ule mji kule yeye ameshasikia watu wanaongea kule yani wapo mbali kidogo lakini kwa mimi nilikuwa siwasikia haya nasikia kwamba kuna watu wanakuja kuna mai, kuna wanaume kuna wanawake ambao tumesha watapeli wanakuja na anasema kwamba sehemu ambayo tunaenda itakuwa tulale sasa hapa tushaharibu tunalala hii sasa tumelala hapa tutakuja kama tunakuja kukamatwa muda sio mrefu ambako tunafanyeje anambia toka tumetoka tukatoka uchi yote tukatoka uchi tumetoka uchi tukasimama sehemu tukasimama kama kwenye ukuta tukasimama akaniambia usiongee usifanye chochote watu walifika pale wengi umefika wengi akawafungulia amewafungulia hatuoni nani ambaye kawafungulia yule mama mm. eh, sasa mtu tumetoka mle Unashtukia tu tuko nje, tumesimama kwenye ukuta kama pale tumesimama. Wamekuja watu kawafungulia. Anaangalia hivi atuone. Atuone akasema walikuwa sasa hivi mimi hawajafungua mlango hawajafanya hiyo akaanza kuangalia akapekua mle ndani wakapekua kwa sababu nyumba ilikuwa kubwa. Yaani unakuta nyumba kama nyumba kama hii hapa ina wanaiacha tu watu waliojenga. Sio wakaangalia kila chumba, wakaangalia kila chumba hawatuoni. Si tuko kwa nje tunaangalia wamekaa pale mpaka saa kumi akasema hatuoni mtu, akawa ameondoka, akatawanyika, akasema hawa watakuwa wachawi wamepotelea, tuko pale tu, yani yani wapo kabisa, wanatuona tunapi, wanapita hivi, tunawaangalia tuna kila wanachofanya wanachoongea tunawasikia. Akaniambia mimi mwanangu, nimekupenda sana. Anakwambia wakati wakiwepo au wakati wakiwepo pale mmekausha, mna anayeongea pale, tuongee, ila tukitoka pale sababu tu, eh, tulivyotoka pale mlitokaje walivyoondoka mm. akarudi yeye ndani Mm -hmm. Mimi akaniacha pale. Mm. Akarudi akachukua nguo, akachukua na begi moja. Mm. Begi ingine tukaliacha. Mm. Akachukua begi moja, akaweka zile nguo. Mm. Akajaza zile nguo, hatukuvaa nguo. Tulitoka pale uchi. Mm. Eh, akasema hapa aongei. Tukatoka pale taratibu mpaka barabarani. Uchi. Uchi. Milango mnafunguaje? Yaani milango yeye anafungua tu. Anafungua kwa kivipi? An, yaani anaweza akafika kwenye mlango akafungua tu yeye mwenyewe kawaida tu kawaida tu akaingia haitoi sauti haitoi sauti na mwanzo ilikuwa inatoa au ndio hivyo ilikuwa haitoi mwanzo ilikuwa inatoa mm. ehe ila anafungua akishafungua akitoa vitu vyake anarudishia mlango na usikii chochote na wakati wale watu walivyokuja wengi wakaingia wakawa wanapekua mabegi yenu hawakuyaona hawakuyaona hawakuyaona mm. yani hawakuona hawa chochote pale walikuja wakiwa wajambeba silaha au hapo kawaida yani wamebeba silaha kila mtu amebeba silaha anayoweza yeye amebeba amebeba mawe mwingine amebeba mapanga kwa sababu kule amebeba wanatumia wana, wana sana mishale mm. mishale na mikuki mm. na mapanga mapanga wamebeba kila kila mtu na mapanga na malungu kwa sababu kule ndo wanatumia sana silaha kuliko mm -hmm. kitu kingine silaha hizi za jadi wanatumia sana Haya, mkatoka sasa uchi barabarani, mnatembea barabarani, tumefika ndo tukavalia pale nguo sasa. mm -hmm. tumevaa pale nguo tukatoka pale sasa, tukaenda mpaka sila, mpaka nani, tulikuwa tu, tulikuwa Nyamongo mgodini pale, tukaenda Nyamongo mjini. mm. tumefika Nyamongo mjini tukanywa chai tukamaliza, tukavuka tunaenda kwao. mm -hmm. e, tunaenda kwao Kasema hapa tuende nyumbani kwanza kwa sababu tushaharibu. Yaani hapa hatuwezi tuka hatuwezi tukafika Sirari tunakamatwa. Turudi nyumbani kwanza. Kwao sasa. Kwao yeye. Mhm. Mm Tukarudi. Tumefika kwao. Tukaenda hadi kwa mama yake. Tumeenda hadi kwa mama yake. Mama yake ananiangalia. Hani ananiangalia. Sasa hataki niongee na mama yake Mm. Eh, alikuwa hataki niongee na mama yake. Hata kumsalimia sikumsalimia. Amefika tu pale akaingia na mama yake ndani wameongea, wamemaliza kuongea akatoka. Kaambia vipi hata mama simsalimia? Kaambia tuondoke. Na jamaa na hasira. Tuondoke mm. tukaondoka. Kwa nini mamake alikuwa anakuangalia sana ulivyofikiri wewe? Sikujua mpaka leo, mpaka leo sikujua mm. mamake alikuwa ananiangalia Alikuwa anakuangalia kwa macho gani? Yani anani... au kwa hisia zipi? Kwa hisia kani kama ananihurumia yani kwa mm. hisia mm. kwani kwa hisia za huruma mm. anini ah, kama ananihurumia yani anavyoniangalia ya yaani unaona kabisa umama kama kuna kitu anataka kuniambia ila hawezi kuniambia pale ni mwanae yupo. Mhm. Mm -hmm. kwa sababu ninapomwangalia anasema mama kama kuna kitu anataka kuniambia kwa sababu ndio jamani nilikuwa nishamshtukia eh sasa nikarudi tukarudi sasa tunarudi Mwanza tumefika tumefika Silali tukapanda basi kama kawaida tukarudi Mwanza sasa tulipofika Mwanza kitu ambacho alikuwa ananiambia huko kwa sasa hivi tumeshaharibu Silali huko? Eh, Silali eh. tumeshaharibu. E, silali Silali. Silali. Silali. Eh. Uh -huh. Tumeshaharibu. Kwa hiyo hatuwezi kurudi tena kule. Cha kufanya twende nyumbani kwenu. Kwa kwewe sasa. Eh, kwa ndugu zangu mimi. Mm. Tukawatapeli na wenyewe. Eh. Umeona? Ananiambia una hata wajomba. Amna hata wajomba. Nikamwambia rafiki yangu mimi amna. Kwa sababu nikamwambia mimi mimi sina mjomba, sina nikamwambia mimi na mama tu. Mm. Anambia tuende kwa mama yako mkamtapeli na mama yako mzazi anani ah, yeye kuniambia kwa mama kutapeli mm. anaambia tu kwa mama yako tukishafika kule hatuwezi tukakosa watu wa kuwatapeli mm. eh nikamwambia ah rafiki yangu kwa sababu kule tukishamtapeli tu nikamwambia kule watu wana hasira kuliko hata kwenu <laughs> nikamwambia kule kwa, watu wa kule wana hasira watamuua mama yangu ambaye tukifika pale tutajua tu mazingira ya kufanya ili mama yako asifanye as, as, as, asiumie kwa kitu chochote nikamwambia bana mimi siwezi mm -hmm. sasa nikikataa hivyo ananipiga sana yani ananipiga Ana, yani anafunga mlango mle ndani usiku ananipiga ananipiga kweli kweli nikaambia jamaa hapa ataniua sasa sijui yani alikuwa anafanyaje muda mwingine napotezea nasema basi nitakachofanya kwa sababu kutoka kila kila kila sehemu takapoenda yupo hata ukienda chooni hata nikienda chooni nasimama pale nje amesimama pale nje amekaa tukatoka pale tukaenda mjini kama kawaida sisi tunaenda kuzurura kwa sababu mjini hatulikuwa tuna kazi sisi tulikuwa tunatumia pesa tu umeona mjini tulikuwa tunatumia pesa tu mm. e, ila kupa kutafutia pesa ni sehemu nyingine watu wajui tunalipaje kodi hajui tunafanya nini tukaingia mjini akasema sasa mi uwe kwa ananiambia kwenu umekataa kwenda kwa tutafute biashara ya kufanya mhm mm nikaambia biashara gani ambia tutafute vijana wafanye biashara ambayo ulikuwa unafanya ya kuuza mandazi nikaambia nikamwambia biashara kwa sasa hivi sio nzuri mm. tafute biashara nyingine Kaambia tutafuta hata kijana wa kutuuzia nini? Hata mayai tukapata kijana mmoja tulipopata yule kijana tukaambia bana sisi tutakupa mayai eh, jamaa kijana alikuwa kama Bukoba mm. eh tukaambia bana fanya unauza mayai unatuletea pesa e, unauza mayai unatuletea pesa sawa tukatafuta tena kijana mwingine yeye huyo atakuwa anauza chai na mandazi huyo anatuuzia mayai sasa wale vijana walikuwa anawatesa kama mimi mm. nikawaambia sikilizeni sasa ambacho tukafanya kulikuwa kuna simu yule mmoja alikuwa na simu mm. kubwa akaambia sisi hatuwezi tukakuamini alafu tujui ndugu yako hatujui nini kuona tuachia simu Eh, unatuachia simu ili tukafanya biashara urudi yule mmoja ndio tulikuwa tunamwachia tu anaondoka kwa sababu alikuwa kama tulimtoa tu mtaani tu wote tuliwatoa mtaani lakini yule mmoja alikuwa kama kidogo yeye kidogo kama ametoka kwao hivi, ila yule mmoja alikuwa kama mtaani tu mle, ambia bana, unauza mandazi unatuletea. Na nikaambia sikiliza, mdogo wangu. Baadaye nikikana tu pembeni, naambia sikiliza, fanya mbinu yoyote, ondoke na simu yako. Ukifanya biashara, ondoka na hela, usirudi rafiki yangu. Si unaona haya mateso unayopata hapa, usirudi. Yule mmoja kweli alivyoondoka kuuza mayai, hakurudi tena na hela zake kasema, na hela zake nikamwambia, hii ndio itakuwa unajilipa, ondoka. Ukirudi hapa wewe utakuna pigwa hapa kila siku, utakuna fanywa. Akaondoka kweli, akurudi tena na yule jamaa akujua kama mimi nimemwambia. Mm. Eh, tulimtafuta sana, kama shirikiana naye kumtafuta eh, kama ambavyo ulikuwa unashirikiana kumtafuta mkewe. Ehe, hivyo hivyo. Wakati huo mke bado yupo, kwa sababu mlimrudisha, mkampiga mkamrudisha. Tulimwacha kwa sababu ah. tulivyoacha tulivyoacha tumewapiga hmm. hatukutaka mm. tena story sijui tukafunga mlango tukaondoka kwa hiyo mkamwacha yule mwanamke kule amkumrudisha wala eh, nini hatukumrudisha na tukujua alipo alivyoondoka eh tukamtafuta yule kijana tumemtafuta mjini hatumuoni sikujua hata ameenda wapi ila nimwambia wewe fanya njia yoyote utoke hapa na huyu wa pili naye nikamwambia hivyo hivyo tunawatafuta tuwaoni Kaambia wewe fanya ume, umeuza hata elfu ishirini elfu thelathini usionekane. So ulikuwa tunauza mandazi yale ya 200 200. Kwao anauza anashtukia na brada anapata elfu ishirini na tano elfu thelathini. Naambia ondoka nayo, hii ndio itakakulipa hii. Kwa sababu mimi najua hawezi kakulipa, atakupiga tu ataku, kwa sababu si tu kwa tu tukienda kule tukirudi hata na laki sita ananiambia mimi nachukua mfano anachukua screen hizi mbili ananiambia screen moja yako nyingine yangu. Godoro moja lako, nyingine langu. Meza moja yako, nyingine yangu. Viti, viti yani tulikuwa tunanua viti vitu ambavyo mimi vya kwangu kadhaa na yeye vya kwake kadhaa kwa tunagawana katikati. Mm. Na ambacho ila mimi nilijua kabisa kwamba huyu hawezi akanipa hivi vitu. Ehe, tuendelee tutakuja kujua alikupa au hajakupa. Tulivyo wasa walivyoondoka wale tukasema hapa tunafanya nini sasa? Kaambia si tuf, oh, tufanye biashara nyingine tena. Eh, kaambia sisi wenyewe tufanye biashara kwa sababu kule tukae kama mwezi mmoja. Mm. Eh, tukafanya biashara kama mwezi mmoja. Baadaye tutaenda tena huko Silali. Akasema tuanzishe biashara gani? Tulikuwa kama na laki mbili. Ambia tuanzishe biashara gani? Akaambia nikamwambia ni bana tuanzishe biashara ya nini? Ya kuuza viungo. Viungo vya kuna viungo vya chai, viungo, yani kama mdarasini iliko, kwa sababu kule unavifunga vile vidogo vidogo na vifungo na vifunga, mnaitembeza kwenye maduka, mnawakatia wanataitaka hiki, mnakatia una sasa tukaenda tukanunua tumenunua tukafunga usiku tukafunga ilivyofika asubuhi sasa tukufunga vyote kaambia sasa tuingie mtaani sasa target yangu kwamba akikubali aki nitoke mimi najua sirudi na mimi ndo njia yangu hii sirudi ambia sikiliza mimi nichukue begi langu mimi niweke vyangu niweke hata vya 50 wewe hata vya 50 mimi niingie huku wewe ukiingia huku jioni tunakutana yeye akaniambia unasemaje tunatembeza wote tunarudi wote <laughs> nikawa nimemwambia sasa hapa tutafanya biashara eh. tunafatana hivi atufanye biashara yoyote mm. nikawa najaribu sasa kumshawishi ile kwamba akikubali tu nikiondoka mimi na ninaondoka tu hata kwa mguu nitajua jinsi pa kwenda mm. ataki ambia tu bebe begi moja we, we shike vya kwako na mimi shike vyangu tuingie mtaani turudi jioni wote ah, nikaambia isee kaambia mna shida tukaenda yule jamaa alikuwa hajazoea biashara yani yeye kutembea hivi alikuwa hajazoea sababu kwa yeye ni kula tu hela tumeenda kule hatujafanya biashara tumerudi kwa nini mjefanya wakati huo biashara umeizoea na unaiweza eh, ndio tunaiweza lakini kuna ile u, unakuta lazima uhangaike mwanzo ili upate wateja mm. ambao unaweza ukamwachia namba vikisha viungo na kupigia simu nakwambia bana niletee vitu fulani sasa sisi tukamba tulikuwa tunaenda nasema bana mimi naona mtu naoda na nishaletewa nisha kwa vikiisha labda mtuachie achie namba e, namba na, vif, na, na vifaa kidogo, unakuta mtu ananua hata elfu mbili e, elfu moja tujaribu. Tukiona hii vipi, tunawapigia simu mnatuletea. Kila duka kwa tukawa tunaacha namba tu, tunaacha namba Ah, tumerudi jioni, akasema ujinga huu, akasema hamna biashara yoyote hapa. Mhm, mm tuachane na haya mambo. Nikamwambia sasa, tushanunua hivi vitu tuvimalize. Akaambia hivi vitu tukavichukua tukavipeleka kwa dada yake. Ilikuwa kwa chini kidogo kwa dada yake. Tukaambia akamwambia dada, haya hapa madude, tulikuwa tume, tumeanzisha biashara ile tunaona biashara yenyewe mimi hata sijaielewa, mimi natembea tu, sijaipenda hata kidogo. Akanya akadaka akamwambia lazima wewe uhangaike, lazima uhangaike ili upate ili upate nini upate wateja wa kudumu. Kwa hiyo huwezi kuenda siku moja tu upate wateja wengi au siku moja tu uuze hivi vyote, haiwezekani. Umeona? Akaambia hamna, sisi tutajua sisi wenyewe jinsi ya kuishi. <clears throat> Sasa akasema hapa tunafanyeje? Kule tuwezi tuwezi tukaenda sasa hivi. Sasa tukao tukawepo tu pale Mwanza. Tukauza godoro moja, ananiambia mimi tuuze. Hela zimeisha. Hela zimeisha isha. Sababu tulivyonunua vitu ibaki hela kidogo tu. Sasa hela zote mmetapeli kuanzia mwanzo, laki nne mm. mmetapeli mpaka migodini, mmetapeli huku hela ya Kenya elfu tano mm. mmetapeli hela zote hizo, mlikuwa mnazi mnaziwekeza katika nini? Zile hela ambazo tulikuwa tunatapeli mkirudi nyumbani mm. kwa kazi tu ni kula tu kula na kunua nguo na kupendeza, yani kila ndio ambacho tulikuwa tunafanya. Hakuna chochote cha maendeleo kinachofanyika, labda kama hivyo kununua meza Meza ya ndani furniture. Eh, kama furniture, viti, vyombo nakwambia nunua TV na mimi ninunue TV. Na wewe ulikuwa unanunua hivyo hivyo. Eh, ambayo yani ambacho ananunua yeye na mimi nanunua hicho hicho. Kwa hiyo vilikuwepo. Eh, vilikuwepo. Viwili viwili. Viwili viwili. Uh -huh. Ndio ambayo labda maendeleo ndio makubwa haya ambayo tulikuwa tunafanya. Uh Kwa sababu sisi kule kijijini kulikuwa hamna um-, umeme huu. Mm. Eh, kwa nikawa nanua mi nikasema nikirudi nikivipeleka nyumbani kaambia siku tukaenda nyumbani mm. kwa hiyo naenda nawaachia kanua sola kubwa na betri la gari zile kubwa mm. kaambia sasa tukirudi mi nitaenda kuwaachia kule nyumbani umeona mm. kaambia sawa kwa akasema bana mi nauza godoro langu umeona sababu godoro tulikuwa tumeunganisha kitanda tulikuwa tuna tumeunganisha akachukua godoro lake na TV yake kwa sababu vyake ndo alikuwa amevifunga ambavyo alikuwa vinatumika vyangu alikuwa hajavifunga akasema godoro tutaanza tutatumia lako kisha kwa sababu langu lilikuwa chini kauza lake akauza na TV yake tukapata hela tukaanza kutumia tumetumia tumetumia baadaye akasema sasa vipi mamangu twende silali tena nikasema hapa mimi siwezi kwenda kule kwa sababu kule kila kona tumeharibu kila kona tumeharibu akampigia dada mmoja Nyamongo aka kwa sababu kuna yule dada tulivyoendaga kumtapeli alitupaga namba za baba yake. Yule baba yake alikuwa ni mganga ila uganga wake uliisha. Mm. E, alikuwa Msoma. Kwa akasema si tuelekeze si tuende Msoma kwa baba yako kwa sababu akanambia tume, tume, tume, tume, nime, nimeota vitu fulani na vitendo kutokea kwa baba yako kwa nipe namba yake ni muwai mm. akampa namba yake akawasiliana naye mzee alivyowasiliana naye tukaenda hadi Msoma tumefika Msoma sasa ule mzee yule mzee ni mtaalamu kuliko yeye mm. E, tulivyofika pale pamoja na kwamba uganga umeisha e, eh, a, ah, yani pamoja na uganga umeisha mm. lakini yeye ni mtaalamu kuliko hata yule mm. kwa sababu yule alikuwa anajulikana ni mtu mkubwa huyo mzee eh, huyo e, mzee alikuwa mganga mkubwa Mm. Kwa hiyo ingawa umeisha uganga wake ambao alikuwa nani umekata, lakini alikuwa na, alikuwa anajua kabisa kwamba hiki kitu labda kitu kibaya au kitu kizuri mm. kwa sababu hawezi ukaishiwa vyote vyote labda vya kutibu watu na vya kujikinga wewe una mm. e, kwa hiyo alikuwa navyo yeye. Tumefika pale akajua kabisa hawa hamna mzee akajua eh sababu mimi mdogo mm. yule jamaa alikuwa sio mkubwa sana kama miaka 28 27 mm. eh nafika pale akasema vijana wadogo hawana lolote tumefika tukalala pale amjaongea naye chochote kuhusu maswala ma, maswala yale ameshaongea naye yeye kashamwambia e, eh, kashamwambia mzee kasikia na kaona ni kweli e, na anakiri au alikuwa akiri na, na yeye ambavyo alikuwa ameongea naye waliongea wawili mm. eh, mimi sikuwepo mhm. waliongea wawili pembeni ila baadaye akaja kuniambia mzee mzee kama kashashtuka kashashtuka hiyo kajuaje sasa kaambia umejuaje mimi nimemuona tu kwa sababu nimejaribu kumwambia swala la, la, la vifaa baadhi vifaa amesema hana hela na yule, na yule mzee ana sheri Eh, station ya kuuza mafuta pale Msoma. Mm. Kwa hela anazo. Lakini hakutaka kutoa hata mia. Kaambia mimi hela sina sasa hivi vijana wangu sina hela mnisaidie tu. Mimi kinani nikirudi ni kwenye kwenye kwenye hali yangu mimi hela nawapa kwa sababu mzee alikuwa tajiri. Mm. Ana ana, ana minyumba pale, ana ming'ombe, ana nini lakini hakutoa hata mia. Na sisi tulienda pale tukaishiwa hela zote. Eh? zote. Kwa hiyo tukajua kabisa kwamba hapa tutapata hela. Yaani hela zenu ziliishaje? Nauli kutoka Mwanza kuja kwenda mpaka huko kwake kuja mpaka Msoma. Mm. Kwa hiyo tukajua kabisa yeye si harakati zake akajua kabisa hapa kuna hela kule. Mm. Tumefika kule ndo mambo yalipotokea. Kaniambia sasa tukamwambia mzee sasa sisi tukanunue dawa. Tukanunue baadhi ya vitu tuje tutengeneze. Kaambia sawa. Tulivyoondoka tukurudi. Tumefika barabarani tukaambia mm, jamaa hatuna tamia Tufanye nini? Mnaogopa kurudi sasa. Kaambia tunaweza tunarudi pale tumtengenezee nini? Uh -huh. Eh. Tutarudi pale hatuwezi tukamwomba hata nauli amezana tupatie hata hela kidogo tukanue baadhi ya vifaa vingine tutamalizia. Kaambia sina vijana wangu hela. ni unaona kabisa mzee ana hela. Mm -hmm. Mzee ana gari, mzee ana hataki kutoa hela. Tukasema poa. Tulitoka kama saa tisa jioni tukatoka kwa mguu pale Msoma mm. mpaka mm. round about ya ya Mwalimu Nyerere mm. Butiama, sio napita Butiama kama sikosei. Tumefika pale kama saa tatu usiku. Wakati mkiwa njiani mnatembea sasa kutoka kwa huyu mzee ambaye mshindo umeshindikana, mm. mlikuwa mm. mpigi story mbili tatu kuweza kujua kwamba au yeye akakwambia kwamba huyu mzee uganga wake ulikuwaje na kwa nini uliisha? Uh, yeye haya ambavyo alikuwa anadai yule mzee mm. kwamba kuna wapinzani wake mm. e, ambao alikuwa nao kwa hiyo walimtafuta kwa muda mrefu kwa sababu yeye ndo alikuwa anaongozea mm. kwenye mambo yao ya, ya uganga mm. sasa walianza kumwekea vijembe wakadi wakamshusha e, kwa sababu walishirikiana wali walishirikiana wali sana kwamba huyu anatuzibia labda lipiki anatudhibia vitu vingi wakamshusha umeona mm. kwa alivyoona hivyo sasa akasema ah, ngoja tu nikae hivyo hivyo kwa sababu ndo hivyo nishana ni ameangaika kwa waganga labda arudishe mambo yake akae sawa ameshindwa akaona ngoja niendelee na biashara zangu na sasa na biashara zake na zenyewe ndio hivyo wanakuwa wa, wa, wa, wanazishusha na zenyewe kwa sababu kwa kuna magari ambayo alikuwa nayo yanapata ajali yanafanyeje ndio ambavyo alikuwa ananiambia kwa sababu mimi kipindi wanawasiliana na yeye mimi sikuwepo kwa hizo story alikuwa ananipa, tuko njiani tunaenda sasa, kwa sababu hatuna nauli, tulikuwa tunatembea tunapeana story kama hizo kwamba mzee ndio hivyo mambo yake alikuwa so vizuri, alikuwa mganga kuliko waganga wa pale Msoma muona Tukawa tunaendelea kutembea, tumefika pale pale mnani around about ya Nyerere pale, ilikuwa saa nne usiku saa nne kasoro sasa tumeshindwa hapo tunatembea sasa twende silali mm. tena kama maeneo silali sasa silali kwa pale ni mbali sana kutoka pale silali, kutoka pale around about kwenda silali yani ni kama masaa sita kutembea ah, sio kama saa sita yani yani kifupi ni mbali tumefika tukalala pale Mon. Tulikuwa kama na shilingi 2500 yani ndio hela ambayo tulikuwa tumebaki nayo shilingi ya Tanzania. Eh, ya Tanzania. Tulinunua soda, tukanunua na mkate. Mikate mikate miwili na soda. Tukala pale. Tumekula tukalala pale nje. Tulilala nje pale kwenye kwenye migawa, migawa ya pale tukalala mle ndani. Asubuhi ilipofika saa kumi na moja tukaanza kutembea sasa, tunaelekea maeneo ya Silali tulitembea nakumbuka ilikuwa saa kumi na mbili tumetembea mpaka saa kumi jioni sasa tumechoka hatujala mm. eh, yani njaa inatuuma tumefika kwenye mji barabarani yule jamaa akaniambia tuingie hapa kwenye huu mji huu mji una hela twende mm -hmm. tukaenda tumefika pale hatukumkuta baba wa mji pale tukamkuta mama tukaanza kumuelezea tukamuelezea tukamwambia tukaanza kumwambia shida zake tukamwambia shida za mume wake kumbe yule mume wake naye ni mganga ehe mona <clears throat> ila yeye mganga wake ni tofauti ni ni tofauti kwa sababu yeye yeye uganga wake anatibu lakini yeye ni kama mganga wa mvua kivipi yani yeye anaweza akaloga mvua ikanyesha nje shambani kwake tu mm. e, mashamba mengine yote hainyeshi hainyeshi au ikanyesha tu mtaa wake anaotaka yeye mm. eh, lakini uwe, yale maeneo mengine isinyeshe mm. kwao wanamchukia sana pale yeye akiamua ni anazuia mvua inanyesha kwake tu inanyesha mashambani kwake kwenye miji yake kwenye maeneo yake maeneo mengine ainyeshi mm-hmm tumefika pale tukamkuta yule bwana tukaanza kuongea naye naye naye baada ya kufika tu akajua kwamba huyu anafanya hivi na hivi e, akajua mm mm-hmm. kwao wakawa wamejuana mm-hmm. umeona sasa wakaanza kuongea wameongea wameongea sasa si unajua mambo yanapishana mm. kwao yule jamaa tukamtumia madude shambani nani kwenye zizi lake la ng'ombe yale makwato tukachanganya makwato tukachanganya mle na yale makucha tukachanganya tukafunga mfuko tukaweka mle. Kivi, yani mlitumia prosesi gani katika kuyaweka? vile vile Yani mli, mlienda <clears throat> kulirusha tu hivi analirusha kwenye shamba mle. Sasa mnalirushaje wakati mpo naye pale? A, yani usiku mm. tumeachana yani yeye ameenda kulala mm. na sisi tumeenda kulala. Mm. Eh. yeye sasa yupo ndani amelala na sisi tumelala huko kwenye nyumba aliyotupa. Mm. Akishamaliza kufunga anatoka nje labda kama anaenda anaenda kujisaidia anafika analitupa mm. e, kwenye zizi mla kisha akishalitupa lenyewe linaenda chini lenyewe tu eh, linaenda chini kwa mpaka ulichimbe ndio linatoka sasa <clears throat> ametoka akaenda kaliweka baadaye tukamwamsha yule jamaa tukamwamsha tukaanza kumwambia kwao akamwamini mm. umeona kwa sababu sema mambo mambo yanapishana sasa mimi labda mganga wa kitu fulani, mganga kwa uganga unapishana, sio wote sawa. Akakubaliana. Sasa asubuhi ilipofika akaambia basi hapa inatakiwa hivi na hivi na hivi tukanunue vitu fulani. Yule jamaa alimpa kama kuku tatu akampa na mbuzi. Mm. Ehe. Sasa akamwambia hizi twende wote. Ehe, tukauze, tununue hivyo vifaa vinavyohitajika ili tuweze kufanyaje? Kutengeneza hapa kwa sababu watu wananichukia wananiloga kila siku umeona mpaka mpaka ni, ni, yani ma, mazao yangu yanaharibika ya umeona kwa hiyo wachawi ni wengi sana huku sasa tum, kwenda sasa kwenda naye yeye inakuwa ni vigumu kwa sababu hamtaweza kwa sababu hatutaweza kutoka na nyie hamtaki kusaidia na, na sisi kwanza, kwanza sio hamtaki hamuwezi hatuwezi kumsaidia yeye mm. ila sisi ambacho tunataka ni pesa tu mm-hmm. eh, tumpige hizo kuku eh, mbuzi alizotupa tukauze ili tuondoke uh-huh. eh. sasa jamaa akashtuka huyu mganga wa eh, akashtuka akasema bana hapa inatakiwa tufanyeje tu, twende tukauze wote tununue vifaa tuje tutenge tusaidiana mm. asema hapo kusaidiana hiyo jamaa haiwezekani takiwa tuuze tuondoke. Jamaa akakataa. Mm -hmm. Akasema basi kama vipi tuchukue kuku hizi tuende tukauze tununue baadhi ya vitu vingine tutakuja tunani tuache begi. Yaani sehemu ambazo tumeacha mabegi ni sehemu nyingi sana. Mm -hmm. Tunachukua begi moja baadhi ya vitu tunaweka tunaacha. Kwa hiyo kuna dawa moja hiyo ani ambayo haiwezi kuiacha. Hiyo dawa hiyo dawa akikunuhusisha wewe hapa mm. nazimia dawa moja kali sana yani akifungua hivi akakunusishia hapa mm. kwanza unapiga chafya moja mpaka unazimia kwa ile dawa kivyovyote alikuwa iachi ni dawa ya nini sijui lakini ilikuwa inawasha yani inawasha si kiasi kwamba yani ukiweka tu puani yani unapiga chafya mpaka unaweza yani, yani unadondoka yani unaulia umeona sasa akikuwekea mfano kama wewe yani pale hata kwenye mji anataka kuwekea tu hata wewe mmoja, kaona huyu ana matatizo huyu, umeona ana matatizo huyu, kwa hiyo anajua bize ana matatizo ana nini, umeona. Kumbe dawa ile imemuumiza tu mm, amna, anazimia. Eh, anazimia. Kwa hiyo hamna chochote, wanaanza kusema huyu ana mashetani ana nini, kwa hiyo kumtibu inatakiwa hivi na hivi na hivi. Wewe dawa tulikuwa tunaibeba mm. tunaibeba tukaweka kwenye kwenye begi langu eh, na baadhi ya vitu tukaweka kwenye begi langu walitupa kama kuku hizo kuku tatu na hela walikuwa wameshatupa shilingi elfu arobaini akasema ngoja tukauze afika tukapanda gari yani ambavyo tulikuwa tunawaacha mimi nashangaa hawa watu wani wanagoma hivi lakini baadaye wanakubali nasema haya basi nendeni muwahi kwa sababu hivi na hivi na hivi yana ni jinsi anasijua anawadanganya vipi sijua anawekea nini tunashtukia tu tumeondoka mm -hmm. e, tukapanda gari tukaenda mpaka tukauza zile kuku sasa tulivouza ile hela irudi haiwezi kutosha kurudi Mwanza. Kwa hiyo takiwa tuendelee kutafuta sehemu nyingine. Kutafuta sehemu nyingine. Tumefika pale tumefika Silali. atukwenda ah, kwa sehemu kwa mtu yoyote tukalala tukalala guest. Mm. Tumelala tumelala asubuhi ilivyofika tukaanza sasa kutembea kwenda vijijini. Mm. E, tutafute watu. Tumefika kwenye kijiji kimoja ule mji kulikuta kama nyumba tatu, nyumba tatu, yani makaka kwa yani kaka makaka wako pale wamejenga, yani watoto wa baba mmoja na mama mmoja wamejenga eneo moja. Kwa wale wani wana vita eh, kwenye mashamba yao na, na mifugo yao e, wana vita kwa sababu kule ukikosana, yani ni mwendo wa kuuana tu eh, wanauana tu wao wenyewe wanashika hata panga wanamkata hata mwenzie wanamuua kule o, tukafika pale tukawa, tukawaita akatokea na bibi mmoja huyo bibi amepotelewa na hela kwenye begi lake kama laki moja hivi kumbe mwanaye kamuibia ile hela mm. E, ile hela imeibiwa na mwanaye yeye akasema imepotea tu kwenye mazingira hata siyaelewi mwanaye ameenda amechukua ame kwenye begi akaondoka aka nayo akaja naye anataka, anataka nini anataka arudishiwe hela sasa tumefika kwenye yule mji wa yule bwana kakao sasa mkubwa tumefika tukaanza kuwaambia tukaambia shida huu unakosana na ndugu zako unagombana na ndugu zako yeye sasa anavyoambia ni kweli tumekosana sio hivi na hivi hiyo ndio issue ambayo tulifanikiwa labda ambao mimi naona labda tulifanikiwa mm. ndo hiyo